誰もいねえな 助けておーい ちか何の用だ私たちプレートの上行く方法を探しててコルネオなら何か知ってるかもってなるほどねそれなら俺も知っている本当か教えてくれ こっちに来い話だけは聞こうこの先に用がある あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいいこの先って下水道だよね何しに行くのコルネオの隠れ家があるそこまで行きたい俺たちをはめるつもりじゃねえだろうなそう思うならそれでいい俺は別の助っ人を探すお前たちも他の方法を探すんだな 手を貸そういいのか裏切れば切るそれで構わない信じるよ詳しくは地下に降りてからだ準備ができたら声をかけてくれ 助けてあてめえあじゃなかったあなたは頼む助けてくれ助かった神羅の連中がどうかどうかやってきたと思ったら 情報をリークしただの役立たずだの言われてこのざまさそれじゃああばよ 準備はいいかじゃあ降りようかで何なんだこの穴侵入者用の落とし穴だあ生きて戻った奴はいないいやいなかったというべきか 本当に上へ行く方法を教えんだなあんたらが仕事をしたらな俺はまだ信用しちゃいねえぞ少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよなそれはモンスターに頼む手強いやつが多くてな俺一人じゃさすがにきつい でもあんたたちなら楽勝だろさっさと済ませよう 番外との境界にある大水路に向かう先に行ってくれ俺は少し離れてついていく 分かってる 印かジェシーがピックス巻き込んで合鍵仕込んでたやつだ役に立ったよって言えなかったティファ先を急がなきゃね話し込んでるところ悪いがその扉の先が目指す水路だ分かってるよ は閉まってた安全確保よろしくはいはい聞いてもいいオーディションの時どうして助けてくれたのアニアンに頼まれたからだそれだけ俺はあそこまで捨て身にはなれなかったえほら早く言ってくれ 대결 끝! だがあんたたちにはあ待てあいつを追うえ大事なものなんだここの鍵が入ってる王座 の曲がったぞ急いで、集中していく行くぞ見せろ終わりだまだだ行け直すああこんなもんよ やがった上だなことになったぞここから先はあいつらの根城だ 気は抜けない集中してこそれ受けてそっちは任せる 落ち着いていけ風にらすこのチャンスだよじゃあねバレット声大きい てく はしねえからおとなしく 快点！ 鍵じゃねえのかすまないお前のもんじゃねえよな身内の形見か家族はいない夢を見てたんだよ私たち花言葉 うん私のことは忘れて半年前彼女はコルネオの嫁に選ばれた後そのまま姿を消したその時突っ返されたんだひどいだろ結構いい値段したんだけどな あなたの目的って復讐だ今更だってことは分かってるそれでも型をつけないと俺はどこにも行けないんだ好きにしろ俺たちは上に行ければそれでいい分かってる そっちは任せてくれ気に入ったぜこっちへ進もう近道だ 奴は俺にやらせてくれ これで全部だろうなでどうするよ売ったりなんだり結構時間かかるぜそうだ7番街の復興に役立てるならマーレさんに預けようよ こで待っててくれあいつ一人で本当に大丈夫かよレズリーです ルネオさんに報告があってきましたひ一人かはいはいアバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろうすいませんそのことで報告が って神羅に睨まれちまったんだよプレートがダガガガガーンでもっともっと被害が大きくなるはずがあいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがってここだけの話神羅はミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ 俺はそこで新生ウォールマーケットのドッになるはずが今はお尋ね者レズリーお前には新しい店を任せようと思ってたのによ残念だよさて問題です 俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相をしゃべるのは一体どんな時でしょうか勝利を確信している時正解本当にそうか 7番街の件詳しく聞かせてもらおうがああああああてめえふざけてんのかあほひ残念でもふざけてないんだなこれはなっ まずはこいつを黙らせる当たる くよ 大丈夫かコルネオはすまねえ逃がしちまったそうかまた探すさどうせ他にやることもない探すのはコルネオでいいのえ 大事な人なんでしょいなくなってから気がつくんだよなお前はまだ間に合うだろう花言葉どういう意味だったんだろうな再会だよえ 花言葉は再会あいつを探すのが先だな、うん、ありがとうおっと約束忘れてねえだろうな分かってるあった 地上に出よう上へ行く方法を教える ああ思いっきり息ができるぜ <laughs> こっちだ <laughs> ワイヤーガンだ打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができるあの壁を越えれば7番街だ ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだあくまでも上昇用だ一度上がると戻れないと思っておいた方がいい上に行く前にやりたいことは済ませておくんだなありがとう俺たちもな人を探しに行くんだそうか 会えるといいなあんたもな に逃げてきた連中はおやあんたたちスラムエンジェルからだ7番街のために使ってだってスラムエンジェルってあのスラムエンジェルかいあんたたち会ったのかいいや人捨てに受け取ったへえスラムエンジェルがねありがたいねん大事に使わせてもらうよそうだこれあげるよ あんたたち使うだろう よクラウドん右腕が銃の男んなんだよアバランチの一人がそういう男らしくってねコルネオの手下どもが探し回ってるのさアバランチには今神羅の懸賞金がかかってるからね小遣い稼ぎでもするつもりなんだろやることは他にいくらでもあるだろうが右腕が銃の男を 五番街で見たっていう情報があってね花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしいへえー、なダメそれはダメ戻るぞ たらミュージックディスクがいっぱい出てきたのよかったら1枚いかがみんなが聞いてくれると私も嬉しいわ。 ちょうどよかった少し前にコルネオの手下がやってきてエアリスの家の方へ少し前にコルネオの手下がやってきてエアリスの家の方へ本当にこんなとこに現れんのか右腕がじゅおおいあいつの右腕俺を探してんだってな 望み通り来てやったぜまあの時のやっぱりてめえもアバランチだったんだなどうだろうのう。なめてんじゃねえぞおいあいつを出せおおへコルネオさんの秘蔵っ子よお前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる 狙う集中していすぎる もうもう懲りたよあんたたちのことは誰にも言わねえから見見逃してくれ五番街で見たのは人違いだったこの話を広めろ死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよわわかりました 供たちが戻ってきましたありがとうございますもっとしっかりしないと子供たちに笑われちゃいますよね ご利用ですか 味はいいがこの壁を越えちまうと簡単には戻ってこれねえぞお前これが終わっても何でもやっ続けんだろそのつもりだ ってると思うぜそれわかる最初はよ不愛想気取りや過剰な自意識いけつかないやつ堂々1位だったがさすがに分かってきた本当のお前は違うそうそう本当は優しいよね子供の頃は気づかなかったけどそんなものもしあっても 戦場では役に立たないいや邪魔だま親鸞に優しくする必要はねえけどな <laughs> エアリス待ってるよかっこよく乗り込もうぜ行くぞ、うん